Kia ora anō tātou. Ko Tararua te maunga, ko Tainui te waka, ko Ngāti Raukawa te iwi, ko Ngāti Takihuku te hapū, ko Huataki, Whareaitu taku ingoa. Waihoki he pānga nōku ki te tauihu o te waka, ko ngā iwi o reira, ko Ngāti Kuia, Ngāti Apa ki te rā tō, Rātou ko nga Rangitāne ki Wairau. Koira taku hononga i runga i tēnei o nā whenua. Tēnā koutou. He mea whakahirahira tēnei me te wairua ki au mai i taku aranga ake i te ata, ā. tae noa ki te pō, ā, e arataki nei i ahau i roto i aku mahi i roto i te rā, ā, i roto i te wiki, te marama, te tau, ā, kāore he wehenga i, i ahau me tēnei me te wairua. He whakahirahira tēnei ki a tāua te Māori, Tāku e whakapono ake, he wairua au i te tuatahi, ā, he tangata au tō muri. Kia mate rā anō au, ā, ka wairua hoki anō au. Koira tāku e whakapono ana, ā, mō tēnei mea te wairua. Hoi anō i a au e tamariki ana, ā, waimaria katoa au te riro i ētehi taonga. E taonga wairua mai ōku tūpuna. He tamariki wehewehe au, ko taku kotahi. Nā tēnei mea te wairua, nā taonga. Kua haere au me taku kotahi. I taku tāone whakatupu ake ko Te Awahou, kua hoki au ki te taha o te awa me taku kotahi. Ki te whakarongo ake, ki te titiro ake i ngā tohu, nā tohu wairua kua homai ki a au. I tērā wā kāore te mōhio, te paku mōhio mō ēnei tohu, hoi anō, Pakeke haere au, kua raruraru au ki te ture, nā, kua uru atu au i tētehi o ngā kēnge o te motu nei, e hea tau anō ahau i roto i tērā kēnge, kātahi, Whānau mai aku tamariki i tērā wā he tokorua. Kua rāngona atu e au mō tēnei mea te kōhanga reo. Kua kotahi atu au ki reira me aku tamariki, te tono, tono atu ki te kuia i tērā wā, ko Ko taku aunty tērā, me kī, ko Aunty Ada Winiata. Kotahi atu ki a ia me te kōrero mō aku tamariki ki roto i te kōhanga reo. Whakaihi katoa ia, nā, uru atu aku tamariki ki reira. Hoi anō au i reira, kua kite atu au tētehi taonga i ngaro i a au e tamariki ana. Ā, ko te wairua o te reo, ā, te wairua o ōku tupuna mātua. Nā, ā, kua tīmata anō ahau te, te uru atu i te kōhanga mēnā mahi, ā, te mutunga ake, ā, tekau mā rima tau au i roto i te kōhanga reo, ā, tuatahi hei taraiwa i te pahi, Tuarua, he kaimahi mutu atu kē kua eke au ki te tūranga o te kaitiaki o te kōhanga reo. Nā, haere ake nā tāu, kua whakaarohia, kua pau te wā ki a au i roto i te kōhanga reo. Nā, kua tahuri atu au ki tētehi atu mahi, I roto i te Papaioea, nā, kua toro atu au ki, ki, te hau, ki te iwi hau kāinga o, nga, o Rangitāne. Kua tīmata au i roto i te, te reo irirangi Māori o Kia Ora FM. I reira au mō te, ngā tau tekau, kaiwhakapāho, Kaiwhakapāho atu i roto i te reo me te ao tauiwi hoki. Na, mutu kau atu au ki reira, kua whai atu au i tēnei me te hauora. Na, kua kohuna atu au ki tēnei hōtaka hou nei, Ko tōna tikanga kia kaupare tēnei mea te whakamomori, arā, te whakamate te tangata i a ia anō. Nā, i reira tonu au i tēnei wā, he kaiūringi au i tērā, i tēnei hōtaka e kīa nei kia piki Te Kaha, Suicide Prevention Navigation, ā, ko taku taha i roto i tērā hōtaka, ko te kia piki te māramatanga mātauranga Māori hōtaka. Ko tērā, he. He whakauru anō aku tangata whai ora i tō rātou Māoritanga. A, a mahi a rēhia, a taiaha, a hoi waka rānei pea, ērā atu mahi Māori e kīa nei, e, e mātau, ko te mahi Māori. Ā, koirā tāku i tēnei wā tonu nei, āe. Ai e hiko ma. Ko te mea nui kia whakakotahi ai nā taha ko tō te whare tapawhā. Ā, ko te taha wairua, te taha tīnana, te taha hinengaro, ā, me te taha whānau. Kia tutuki pai ai tērā kia tau ki uta koe i tērā, ā, koia koe ā runga. Nō reira, tēnā koutou.